Gaurko maiarok horren bilera eta gero, e, ben eta berriro lab sindikatutik adierazten ari garena gertatzen ari dela ikusi izan dugu, ez? Hau da, gobernuak ez du sindikatuekin horiek egin nahi, e, beraien planteamenduak e, e, erabat ez nahikoak dira eta horrela jakin arazi diogu, eta nahiko e, oso egutegi, e, lan egutegi kaskarra eta motza jarri digute. Soldatela talean edo atal ekonomikoan egindako murrizketekin ez dute bukatu nahi, ez dute zer jakin nahi e, gaixotezen osagarrien berreskurapenari, ez dute zer jakin nahi e, langileon erosalmenaren berreskurapenari, ez dute inolako plangintzarik egin nahi, eta planteatzen duten soldata egoera, e, euneko bat bostekoa, KPIaren azpitik e, izango da. Beraz, erabat eskaintza ekonomikoan eletikan, erabat ez nahikoak dira. Bestalde, beraien goxokia enplegu deialdiak izan dira, amairu bila bosteun enplegu deialdi egingo direla esan digute, eta gehiago negozatzeko prez daudela. Gure ustez, hori e, epidermikoa da, propaganda hutsa da, eta ikusten ari gera, maizetur horretan ere, beraiek jartzen dituzten kopuruak ez diotela benetan enpleguaren e, erronkari heltzen ez dutela balio e, Eusko Jaularitzaren magalean dauden administrazioetan dagoen demiketasuneri e, eh, amaiera emateko eta ez diotela inongo e, kasurik egiten Europatik etortzen diren e, iruzurrarekin bukatzeko e, aholkuekin. Beraz, borizazioekin jarretu beharko dugu, borrokatzen jarretu beharko dugu, eta e, argita garbi guk mailaren gainean esan dugu lab egongo da plangintza erreal eta negozazio errealak baldin badaude bestela guretzat propaganda eta antzerki